在周一的部分，我们会逢到的是天贼日，而天贼日呢，它也意味的是我们在这一天尽可能要避免有任何的交易或者是斡旋哦，甚至是去谈合约相关的事情哦，比较呢不会造成一些损失，因为有些损失它可能并不是明目上的，而是属于无形中的一种损失哦。 再来就是在周二这一天，我们会封到的是天福日。在天福日这一天呢，尤其是在当天的午时，也就是上午的十一点到下午的一点整，这个时间是非常适合我们可以开始求贵人的。所以有需要的朋友呢，我们可以针对在东北方呢求女性的贵人，或者是说呢在南方呢。 针对呢普遍的贵人呢，在这边放一杯水哦，就可以达到相同的效果。那么再来就是在天福日当天也很适合有需要安床的朋友呢，可以在这一天做安床的动作哦。再来周三这一天呢，我们逢到的是月见土府日哦，所以呢会建议哦，家中呢有庭院的啊，或者是本身本来又就是有要做一些。 道啊，各方面的修缮的工程哦，都要缓一下才比较吉祥。另外，在周四这一天呢，我们逢到的是天寿财帛日。那逢到天寿财帛日呢，在这一天哦，我们呢也可以一样，在五十上午的十一点到一点的时候呢，做这个放水，把你周二本来放的这一杯水呢，把它给倒掉。哦。那么在这一天呢，这个水呢。 倒掉的时候呢，代表是你可以再补更多的禄跟贵人，也就是由别人帮你带财送过来。所以务必呢要记得周二跟周四这两天的午时呢，要搭配一起使用呢，才可以让它的效果呢更加的理想。再来就是周五这一天，我们逢到的是七元三将。那补片来讲的话呢，逢到这样的节日，应该是适合补运的，尤其是针对运势呢比较不好的。 可是呢，在这一天刚好我们逢到了这个月季，然后又逢到了这个天狗食虎的日课，所以呢，在这一天呢，即便它是可以补运，除非你的运呢是走到非常的底了，那我们才会用这种呢，呃，很极端的日课来做使用。那一般的人呢，我会建议在这一天一样哦，尽可能就是极致少取哦。而在周六这一天呢，我们会逢到的是。 土王用事哦，那逢到土王用事的时候呢，普遍来讲呢，在我们的这个红皮书啊，或是农民历上的仪式都是不取的，所以尽可能在周六这一天呢，不要做一些要安这个安床啊，或者是要入宅啊这这一类的吉，类是比较好的。最后呢，我们要看一下，就是在周日这一天逢到是大禁日。 所以在这一天呢，可以做一件事情。第一个，我们可以开运章。那么，另外呢，就是在这一天也非常大力有要求子嗣的夫妻们呢，可以前往到相关的庙宇哦，去求子哦。好，再来让我们来看一下呢，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友？ 首先，第三名是属兔子的朋友，第二名呢是属蛇的朋友，而第一名呢是我们属龙的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友哦。那基本上呢，在这个礼拜呢，我们呢要最着重的是在于你自己本身呢有没有成长，它可以在学识上的成长，也可以是属于。 心灵层面上的成长，如果你在这一方面呢有更多的收获的话呢，是可以让你的运势呢更加的加分的。而且记得哦，在这个礼拜呢，尽可能用一颗比较淳朴的心哦去面对你周遭的人，那你也可以交到比较呃跟你是能够呃走得长远的一些人际关系。那在这个礼拜，你可以得到不错的收获，因为富摇。 哦，还有跟这个星数的一个演化下呢，它是可以帮你加分哦，让你带来一些呃财富。所以呢，在财运部分来讲，这三个生肖的朋友在这个礼拜也都是蛮不错的。再来，让我们来看一下个别生肖呢，在这个礼拜又要注意的事项有哪些哦。首先，我们来看一下，就是针对属老鼠的朋友。那么属老鼠的朋友呢，在这个礼拜呢，要记得哦，就是要小心，不要坐失良机。 而这个错失良机呢，有的时候是来自于，因为你的作风呢，可能是太过消极啊、被动啊，或是太过保守，反而呢，呃，让你不敢去冲，而让你这个机会呢就流失掉。所以呢，请属老鼠的朋友要特别留意一下自己呢，呃，在这个做决策上面呢，要有信心一点哦，不要让自己真的呢就眼巴巴的把机会给种出去了。 这个礼拜属老鼠的朋友要留意的天数有两天哦，分别是周五还有周六哦。那么下一个生肖是我们属牛的朋友，属牛的朋友呢，在这个礼拜是属于需要明哲保身的一个礼拜。而在这个礼拜哦，属牛的朋友切记哦，这个明哲保身意味的是，如果你眼前有一些困难啊，或者是烦恼啊，请你一定要跳脱哦，不要一直不断的在这个死胡里面卡着，因为你如果卡住的话呢，你会。 难脱离一些责任跟一些呃意外的状况。那在这个礼拜呢，要留意的天数有两天哦，是周六以及周日。下一个生肖呢，是我们属老虎的朋友。那么属老虎的朋友呢，在这个礼拜是属于占尽优势。那当然呢，逢到这样一个状况，所以代表是你在这个礼拜呢，其实你的运势是相当的旺的。不过老师要提醒哦。 呃，相对的也会意味的是，你必须要有一个呃居安思危的一个意识形态在哦，才不会呢物极必反哦。因为当你呃好的事情啊或是甜头都占尽的时候呢，它总是呢会呃有往下走的一个状况跟局，所以呢务必呢也是要把自己呢呃保护好，才不会让当这样的局势往下走的时候呢你受不了。 那么属老虎的朋友，在这个礼拜要留意的天数只有一天是周日。下一个生肖是属兔子的朋友，在这个礼拜是属于人和正通的一周哦。那它也会代表是在这个礼拜属兔子的朋友呢，你一定要有透过呃周边的人的协助呢来帮你哦，相辅相成。尤其是你不擅长的，尽量的就是由别人去帮助你去啊去完成。那或者是说呃，如果别人可以。 做的比你更好的话呢，也不要硬要把一些事情呢都揽在自己身上去做，这样子才会是比较好的。呃，适当的去分配一些事情呢，可以达到更高的效率跟结果。这个礼拜属老呃兔子的朋友并没有需要留意的天数，那在下一个生肖呢，是我们属龙的朋友。 属龙的朋友呢，在这个礼拜是属于无往不利的一周哦，跟上个礼拜呢是有蛮大的一个差别的。那在这个礼拜呢，天时啊、哈人和啊、地利都站在你这边的，呃，不管是时空的环境啊，或者是人事的布局啊，都能够申请得人啊，如愿以偿。所以，请属龙的朋友务必要好好把握这一个黄金周哦。下一个生肖呢，是我们属蛇的朋友。 属蛇的朋友呢，在这个礼拜是属于这个实至名归的一周，那会代表是在这个礼拜你可以得到相对的肯定跟认可哦。那么属蛇的朋友呢，在基本盘上呢，你可以得到蛮大的一个支持哦，所以可以说是名誉尽收的一周。好好的把握这一个礼拜的好运势。这个礼拜并没有需要留意的天数，接下来看一下是属马的朋友。 属马的朋友呢，在这个礼拜逢到的是贵人指引的一周哦，所以在很多的这个筹备啊，或者是工作的状况上呢，基本上都可以算是步入坦途了。说你缺人啊，缺资源啊，也都会帮你补上，所以你也可以呢，是比较轻松的呢，可以去进行啊你要做的事情啊，或者是被交办的事项当中呢，属马的朋友要留意的天数是周四。 接下来我们来看一下属羊的朋友，在这个礼拜呢，你们逢到的是顺手推舟的一周哦，所以它也会代表是，呃，有的时候要适当的帮别人一把。那在这个礼拜呢，也会代表是呢，凡事呢，切记一定要以和为贵，因为呢，和气呢，在这周可以帮你生财，而且呢，要秉持着人人为我，我为人人的精神呢，在这个礼拜可以让你。 更多的事情呢，都会往更好的方向去进行哦，所以请务必要记得，在当周属羊的朋友要留意的天数是周二。再来，下一个生肖是我们属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在这个礼拜是属于照单全收的一周哦。 那么照单全收呢？感觉上就是什么事情你都要去包容啊，或者去容忍啊，跟接受盖瓜承受的一个感觉状况之下，也代表是你要记得，在这个礼拜不要去当个烂好人哦，务必呢要学会去呃拒绝，不然的话别人会觉得第一个你是不是没有智慧，第二个你是不是丧失了辨别的一个能力哦。所以属猴子的朋友务必不要让自己在这个礼拜。 过度的委屈，爸爸去承受太多的不公平的事情哦。当周要留意的天数比较多，有三天，除了周一、周三，还有周六了。所以在这个礼拜，属猴子朋友，请务必要适当的调节自己的身心灵哦。下一个生肖是属鸡的朋友，而属鸡的朋友呢，在这个礼拜逢到的是至亲过高的一个状况，所以要预防的是，在这个礼拜不宜。 意气用事哦，如果你把自己摆在这样的一个宁静状况的时候，就很容易呢让别人有不好的观感。即使呢他们在你的眼皮下呢是表现的我很认同你啊，或者是我会配合你，但是实际上心里是很大的不满跟不服的。那这个东西呢就会积少成多，慢慢的呢会引爆哈。 所以呢，在未来的话呢，就会变成一个很不利于你的一个局势跟状态哦。所以务必在这个礼拜，请记得哦，不要让自己勇士。当周要留意的天数有两天哦，除了周二之外，还有周五。再来，我们看一下属狗的朋友，在这个礼拜呢，逢到的是事物繁聚的一个状态。这个礼拜呢，呃，困扰啊，还有我们讲的一些阻碍 （obstacle） 会比较多。 所以属狗的朋友，请务必要小心的应付哦。那周边的小人在这个礼拜比较容易看出来，但是呢，因为都是明的，尤其他们不是在暗地里来搞事，所以呢，在这个礼拜算是还可以处理的状况，只是说你呢要比较伤伤神伤脑哦。那么这个礼拜啊，留意的天数有一天是周三，最后一个是我们属。 猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜呢是不必急进的一周哦。那在这个礼拜呢，请务必呢要务实一点呢，不管是经营你的事业、经营你的家庭生活、经营感情人际，都是一样的哦。不要过度的去展示，就是很平稳的去做你应该要做的事情就好了。当周属猪的朋友要留意的天数，有一天是周四。 接下来，让我们来看一下在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名是我们属老虎的朋友，第二名是属马的朋友，而第一名呢是属羊的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么基本上呢，在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友呢，请务必要记得，你们在互动上呢，一定要让对方觉得是能够有加分的效果。 也就是呢，你们要稳固这段感情的状况之下呢，一定要能够够让他觉得是说有互补，而且呢，这个互补的状况之下可以让对方就是觉得，诶，一段关系可以带来好处的，不会让他觉得又伤神啊，又伤脑，或是很虐心啊。那这样的话就不行了，尤其是要是感觉的上是段很。 谈得来很舒适的一个感情是，那再来呢，在这一个礼拜的经营模式呢，务必是要走的是稳扎稳稳那种，要呃稳打的一个形态，也就是你要尽可能去多了解对方的需求，还有如果有碰到任何的一个问题啊，尤其是呃不能够理解异性的真正的一个想法的时候呢，请一定要寻求年长的朋友。 因为在这个礼拜呢，年长的人给予你的一些建议呢，都会是来自于面谈啊，或者是呃历练啊，跟好跟他的智慧，那对你们的这个感情的这个呃改善呢，会是有所帮助。他说给予的建议呢，都会是比较务实些的，或者是比较能够呃点亮你一些可能忽略到的地方哦。 好的，以上是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号，或是透过下方的 LINE 群组加入老师。我是金林老师，感谢大家本次的收看，我们下周准时再见喽，拜拜。